ခုခါတော့နောက်ခံတွေကိုဖြတ်တဲ့နေရာမှာဒုတိယနည်းအနေနဲ့တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အောက်မှာ motion တစ်ဖိုင်ထည့်ထားပေးပါဟုတ်ကဲ့ chroma format file လေးကဆက်လက်မှတ်ပေးပါပြီးရင် effect ထဲဝင်ပါ effect ထဲမှာ color connection color connection ထဲမှာ bitnet contact ကို click နှစ်ချက်နှိပ်ပေးပါ chroma format ဆိုရင် bitnet contact ကမချိန်မနေရချိန်ပြရမှာပါခုကတော့ chroma key နဲ့ font ကိုကျွန်တော်တင်ပြပါမယ် ဒီကတော့ chroma key နဲ့ဖောက်မယ်ဆိုရင်တော့နောက်ခံဘာရောင်ပဲဖြစ်ဖြစ် chroma ဖောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုရိုက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ကလူရောင်မှာပါဝင်တဲ့အရောင်တွေနဲ့နောက်ခံအရောင်တွေနဲ့မတူညီရပါဘူးရှေ့မှာအစိမ်းပါရင် နောက်မှာအစိမ်းခံလို့မရပါဘူးရှေ့မှာအပြာပါခဲ့ရင်လည်းနောက်မှာအပြာခံလို့မရပါဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အပြာကိုဖောက်လွတ်တဲ့အခါကျရင် လူပုံကပန်းလေးတွေအင်းရောင်လေးနဲ့တူနေလို့ရှိရင်ဒါတွေပါပေါက်တော့မှဖြစ်လို့ပါ ဟုတ်ကဲ့ကီးလင်းတဲ့ဟာ chroma key ကို click နှစ်ချက်နှိပ်ပါ effect control ပေါက်သွင်းလို့ဝင်ပါဘေးနဲ့ contact ကိုလူတလူချိန်ကြည့်ပေးပါသတိကန်လေးတွေဖွင့်ချပါဟုတ်ကဲ့ချိန်ကြီးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် chroma key ရဲ့ color color အဖြူဖြစ်နေပါတယ်ဒီရဲ့ဆေးတံလေးကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ ဒီရဲ့နောက်ခံအရောင်လေးကကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ simulation ကိုပြုပြင်အတွက်သတိကန်လေးကိုဖွင့်ချပေးပါဟုတ်ကဲ့လိုလိုချင်းညှိပြလိုက်ပါနောက်ခံအရောင်တွေပျောက်တဲ့အထိပေါ့တစ်ဖိုင်နဲ့တစ်ဖိုင်ကတော့ခရူမာဖောက်ဖို့ရိုက်ထားတဲ့အခါအလင်းမောင် မတူညီတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရာခိုင်နှုန်းတော့အတိအကျသတ်မှတ်လို့မရပါဘူး ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုနောက်ခံရောင်လေးတွေကုံဆုံးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရက်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အထစ်ထစ်လေးတွေဖြစ်နေပါတယ်ပုံကဒီလိုအထစ်ထစ်လေးတွေဖြစ်နေတာကိုချုံးမွေဝအောင်အတွက်ဘန်းကိုဖွင့်ချပြီးတော့ဒီဘန်းရဲ့စကိုးလေးကိုဆွဲပေးပါဟုတ်ကဲ့ဘယ်ထိဆွဲရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အထစ်ထစ်ကလေးတွေပျောက်သွားတဲ့အထိဆွဲပေးပါ ဒီလိုဆွဲတဲ့နေရာမှာလည်းဒီလိုမပေါက်သွားရပါဘူးပေါက်လည်းမပေါက်ရဘူးအထစ်ထစ်တွေလည်းပြောက်ရမယ်ဒီလိုနေရာမျိုးရောက်ပြီဆိုရင်လက်ကိုလွှတ်လိုက်ပါခုဆိုရင် chroma ဖောက်ချင်းပြီးဆုံးသွားပါပြီဒီ file ကိုပြန်ကြည့်အောင်